ये इनके पैकेज हैं कप के साथ में सौ फुल के साथ तेरह सौ कपूर की दुकानदारी अच्छा खासा सेटअप कर रखा है टाइगर को भी कुत्ता बना के देखिए Get big tiger and photographer. photograph. Yeah. On the right hand, please, sir. Thank you. มันไม่ร้าข้างโน้นลูกสูบไปเนี่ยเดี๋ยวมันก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยน้องลูกเดินในนมเหมือเราแล้วก็เลยนม้ ये लोग सब लोग ये लोग सब अपने टर्न का वेट कर रहे हैं मेरा वेटिंग तीन है मैं भी यहाँ वेट ही कर रहा हूँ ये देखिए U one zero zero eight A plus ये मेरा वेटिंग है tiger head yeah. okay head feet front paw cannot touch them Head, tail. front paw front leg okay you only touch that the uh, body on the body and the uh, lower part lower part okay like this full hand on Just, the body okay yes. when you touch the tiger cannot scratching they don't like <laughs> yeah obviously okay. when you take a picture hmm. from behind all the time okay Let's Thank go come please you check up your bag outside, please. Taking off, please. Where you come hey. from, sir? I'm from India. India? Yeah. Mumbai? New Delhi. New Delhi. <laughs> you know Mumbai? Yeah, With a moment, please. Yes. Okay. I can hold this camera? Yeah, yeah, you can hold. Okay. อยู่หลังนะครับ Như là à, Stand behind, stand behind. stand behind. you don't interesting. No, no, no, behind, behind. Look at me, one, two. Thumbs up. Oh, nice one, sir. Okay, good shot. Thank you. Okay. yeah. तो फ़ोटो सेशन तो हो गया था के साथ में अब ये लोग मुझे फ़ोटोज़ ईमेल कर रहे हैं फुल ये कमर्शलाइज है और पैसा फेंक तमाशा देख बंधु वो वाला सीन है यहाँ पे थैंक यू तगे गंगनम के बारे में तगे गंगनम का ये हिसाब है कि टुक टुक वाला आपको यहाँ लेके आएगा तो उसका कमीशन तो फिक्स हो ही गया अगर यहाँ आप अकेले हैं तो भी उन्होंने आपको अच्छा ऑप्शन दिए हैं और किसी का साथ में हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे केस में जैसे मैं अकेला था तो इन्होंने 300 बाट लिए मेरे से एक फ़ोटोग्राफ़र मुझे डेडिकेटेड कर दिया उसने करीब 50 साठ फ़ोटो खींची मेरी और उन सभी फ़ोटो को चिप करके मुझे ईमेल कर दिया ईमेल भी पाँच सात मिनट के अंदर ही मेरे पास में आ गया टाइगर को देखने पे लगता है कि टाइगर को ट्रैकुलाइज किया है या पता नहीं क्या कुछ देख के सुला रखा है ये ऑल द टाइम लेटे हुए रहते हैं उनको बार बार अंगुली करके उठाया जाता है उठते हैं फिर फोटो का पोज मारेंगे फिर सो जाएंगे तो वैसे हालत बड़ी बुरी है टाइगर की यहाँ पे और अच्छी खासी दुकानदारी उन्होंने चला रखी है अपनी और मैंने भी अपना जो योगदान था इस पाप में वो मैंने भी निभा दिया आठ सौ बाट तो लिए उन्होंने एक टाइगर के साथ में खेलने के और तीन सौ बाट उन्होंने लिए फोटोग्राफी के पंद्रह बीस मिनट के अंदर उन्होंने मुझे फ्री कर दिया बाकी वहाँ सुविनर शॉप्स हैं रेस्टोरेंट्स हैं वगैरह हैं जो कुछ ज़्यादा ही ओवर प्राइज हैं तो बेटर है कि यहाँ कुछ ना खाएँ और बाहर जाके ही खा लें अब हम लोग जा रहे हैं लॉन्ग नेक के लिए वहाँ पे भी कुछ सुनने में आया दुकानदारी जैसी ही है बाकी तो अब ग्राउंड रियलिटी तो मैं आपको जाके ही बताऊँगा देखते रहिए